Kerajaan Raja Melayu Ustadz Badli Syah Alauddin Ini maksudnya gimana ya guys Penghapusan total Kerajaan Raja Melayu Jadi dihapuskan seperti itu atau gimana ya Nah saya penasaran sekali Jom kita tengok videonya guys Let's go Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Di pagi-pagi ini tajuk Muhammad Tijiran. je Betul je pagi jangan pening-pening sangat Okay. Mensyukuri nikmat kemerdekaan Tepat jam 12.30 malam 31 Ogos tahun 2017 yang lalu Bermakna sudah genaplah 60 tahun Negara kita telah pun mengecapi nikmat bertuankan bangsa sendiri Ini nikmat yang sangat besar Betul. Sebab merdeka ni dia tak datang umpama embun di waktu malam Merdeka dia bukan datang secara magic baca jampi serapah abrakadabra sim salabim puh terus merdeka dok mereka yang kita dapat ini kita bayar dengan air mata, keringat, darah dan nyawa orang tua-tua kita. Walaupun sejarah mencatatkan kita dapat merdeka hanya berunding, dak perjuangan merdeka itu telah lama bermula. Sebab itu kita kena bersyukur sangat. Bagi orang muda-muda kena ingat Orang muda-muda, saya percaya ramai di sini hak pernah minum air nyo muda, kelapa muda. Aha. Tapi berapa orang di kalangan orang muda pernah tanam pokok nyo. Maka hari ini kalau min nyo nyo guys. nyo tu kalau di sini kan kelapa gitu guys ya. Kelapa muda, degan kalau degan. Ini nyo itu berasal dari kata apa ya? Soalnya agak mirip-mirip dengan bahasa Madura guys. Bahasa Madura itu nyur gitu kan. nyo. Ah, seperti itu guys ya. Apakah no ainyo muda Berasal jangan lupa di mana, itu ya. buah pokoknya ada hak tanam. Aha. Jadi terima kasihlah kepada orang hak nanam pokok. Hari ni makan buah durian Musang King. Berapa orang pernah tanam kawinkan pokok Musang King? Tak ada. Maka setiap hmm. kali makan jangan lupa ada hak menanam pokok Musang King itu. Okay. Sebab itu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini perlu. Apa sebab? Yang pertama, kerana cinta kepada tanah air Betul. adalah tuntutan dalam agama. Masalah orang sekarang dia membayangkan cinta tanah air ini tak ada kena-mengena dengan agama. Cinta <laughs> tanah air ini seolah-olah cinta kepada dunia. Dah ini satu persoalan yang sangat berbeza. Cinta dunia dengan cinta tanah air tidak sama. Sebab kita boleh tengok dalam kitab-kitab hadis, macam mana Nabi SAW cinta kepada Mekah, cinta kepada Madinah yang merupakan tanah tumpah darah dia. Betul. Baik itu dalam peristiwa hijrah, ketika Nabi diperintah hijrah pergi ke Madinah, sampai di suku perjalanan, Nabi pusing tala ke Mekah dari atas bukit, Nabi pandang kota Mekah. Dari jauh Nabi telah membacakan satu rintihan Kata Nabi, Nabi bercakap dengan kota Mekah. Wallahi innaka la habbul baqa'i ila Allah walaula innani akhrajtu minka ma kharajtu. Sebab Nabi membacanya. Wahai Mekah, aku cinta padamu wahai Mekah. Kalaulah tidak kerana aku diperintah ha. hijrah, aku takkan tinggalkanmu wahai Mekah. Bayangkanlah begitu cinta sekali dia pada Muhammad. Mekah. Berapa besar, berapa ramai daripada kalangan ulama ni eh, daripada kalangan nabi memang mereka cinta pada tanah air Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya terkenallah doanya yang dirakamkan dalam surah Ibrahim ayat 35 Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam Eh Tuhan, jadikanlah negeri ku ini negeri yang aman damai dan tenteram. Jauhkanlah anak-anakku daripada menyembah berhala. Kita doa juga untuk tanah air, untuk negeri, untuk negara. Tetapi pada hari-hari tertentu. Macam di Tengganu, Bang Gali dia doa setiap hari Jumaat sahaja. Hari-hari tak. Semayang-semayang seorang tak. Orang tak doakan untuk tanah air. Tapi Nabi Ibrahim, dia doa untuk tanah air dia. Allah. Begitu juga baginda Nabi bila hijrah saja ke Madinah. Duduk lama di sana, datanglah rasa cinta pula dia dengan kota Madinah walaupun dia bukan asal dari Madinah dia orang Mekah tapi eh, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung datanglah perasaan cinta dia kepada kota Madinah lalu terkenalah doanya yang macam-macam dirakamkan oleh ulama berkenaan doa dia kepada Madinah Al-Munawwarah antara yang terkenal Allah mahabib ilainal Madinah kahubbina makkata au asyidda ya Allah jadikanlah kami ini cinta kepada Madinah sebagaimana cinta kami pada Mekah dan kalau boleh lebih lagi cinta pada Masya Madinah Allah. kata Nabi dalam doa yang lain Allah ja'al bil Madinah ti'fai ma ta minal bil Makkah minal barakah Ya Allah jadikanlah kota Madinah ni dua kali ganda lebih berkat daripada kota Mekah. Banyaklah doa-doanya. Maka mari kita tanya diri kita hmm. Berapa kalangan kita ini yang mendoakan untuk negeri Terengganu Darul Iman Allah. Tak ramai orang mendoakan Nabi-Nabi mendoakan Panjat bukit pandang kota Mekah Mana kita panjatlah bukit besar, bukit kecil Mana bukit yang ada Kuala Terengganu ni Pandang Kuala Terengganu bercakap Eh Kuala Terengganu aku cinta padamu Eh Kuala Terengganu Bercakap dengan tempat tanah tumpah darah kita sebab itu tanda-tanda orang yang syukur kepada nikmat kurniaan ilahi ini Dia kena cinta kepada tanah tempat dia dilahirkan Dan ini adalah sunnah para ambiak Kemerdekaan juga kita nak syukur sebab benda hak paling besar sekali kita kena syukur sebab keturunan kita masih Islam. Hak ni kena syukur sungguh-sungguh. Betul, betul. Sebab itu orang yang belajar sejarah dan juga warisan, dia takkan kena tipu dua kali. Hmm. Orang yang memahami asal-usul suatu perkara, dia ada dia dapat guru kepada kehidupan <clears throat> kehidupan dia. Sebab itu kalau kita belajar daripada sejarah, khusus kepada orang muda-muda lah saya selalu pesan kita kena mengaji sejarah walaupun benda tu membosankan kita betul sebab betul. orang yang belajar sejarah dia tak takkan mengulang kesilapan-kesilapan bodoh orang tua-tua dulu kita tak napi orang tua-tua dulu ada beberapa tindakan mereka hak tidak bijak yang menyebabkan hari ini benda tu dah tak ada lagi sebagai contoh kalau kita belajar sejarah bulan Mac tahun 1946 tiga hari bulan mm-hmm. berlaku satu revolusi besar-besaran dipanggil revolusi sosial Sumatera Timur ha. yang ini betul-betul kerana kebodohan orang tua-tua kita dulu hak semangat sangat benci ke raja-raja ketika itu Allah tahun 1946 pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur penghapusan secara total kerajaan-kerajaan Melayu yang masa itu bertahta di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Panai, Bilah, ah, Kota Pinang, Kuala Lidung, Semalungun dan kajian-kajian di Tanah Tinggi Karo. Bayangkan raja-raja Melayu ni ramai dulu bukan sembilan je ramai. Sumatera tu semua ada raja belaka. Allah. bugih bugis tu raja belaka. Orang muda masa tu tak tahu benda dia nak marah ke raja. Yalah nak marah raja sombong lah, raja ek lah macam-macam. Benda nak marah raja ek ke benda ke. Dia 30 tahun jadi raja, mula sabah eknya. Kita baru jadi raja sehari, belagak dah. Baru jadi raja sehari, la ilaha illallah, angin satu badan. Spek hitamnya, gini, ha. kipah Member lambat kipas, marah. Hei, eh, kipas molek sikit. Baru jadi raja sehari. Ini 30 tahun, 40 tahun jadi raja. Osalah oh, marah. Raja ni kena ada kot seorang. Jangan tak ada langsung. Raja kalau tak ada, orang Melayu ni semua orang nak jadi raja. Masalah juga, biarlah ada seorang. Betul. Kalau tak orang kampung ni jadi raja, orang ni Pening kita. Tapi tak tahu macam mana, dia boleh bunuh habis raja-raja tahun Allah. 46. Kalau balik buka internet, bacalah. Masa tu ramai lah anak-anak raja ni mana hak hidup-hidup lah, larilah. Duduk di Tengganu ada, duduk di Pahang ada. Hak tu sini pun ada kampung Seredang macam-macam. Hak ni mari daripada Sumatera belaka. Allah. Ini antara tindakan-tindakan bodoh orang-orang dulu yang kita boleh belajar. Termasuklah juga sejarah-sejarah yang kita boleh mengaji, kaji balik. Misalnya Singapura pisah dari Malaysia. Apa cerita? Apa kesilapan-kesilapan yang berlaku ketika itu? Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Ustadz Badlishah Alauddin ya penghapusan total kerajaan Raja Melayu di mana masa dulu itu anak-anak muda-muda ya kan maksudnya adalah orang tua-tua dulu maksudnya apa ya guys ya nenek-nenek moyang kita lah seperti itu ya kan nah di situ membunuh semua raja guys sehingga tidak ada di Sumatera itu Allahu Akbar banyak juga yang lari ke Trengganu dan lain sebagainya ke wilayah-wilayah di Malaysia ada juga Kampung Serdang dan lain sebagainya guys nah di situ awal mulanya tanya kata Ustaz Batili Shah Alauddin Allahu Akbar Ya betul kadang kita itu ya kan melihat raja-raja kayak kita ngejudge mereka sombong dan lain sebagainya kan Nah Sedangkan mereka itu sudah menjadi raja sekitar 40 tahun ya kan. Sedangkan kita nah, nak mau jadi raja sehari aja kita udah sombongnya minta ampun seperti itu ya. Oke guys, semoga bermanfaat buat kita semua dan ramai mungkin tidak tahu tentang sejarah revolusi penghapusan total kerajaan ini yaitu raja-raja Melayu guys ya. Dari dulunya memang banyak sekali raja-raja Melayu seperti itu. Coba kita akan melihat komentar-komentar di sini guys bagaimana komentar daripada netizen-netizen netizen yang budiman Ya Allah jadikanlah negara kami tanah tumpahnya darah kami di Malaysia Aman, damai dan pemimpinnya bijak dan berhemah Dan jadikan kami bersatu padu dan peliharalah nikmat iman dalam hati kami dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Orang muda patut dengar ceramah Ustaz Badli Syah. Oh, betul betul sekali guys ya. Banyak sekali ceramah-ceramah daripada Ustaz Badli Syah ini yang istilahnya membangun semangat kita ya juga mengenal sejarah-sejarah dahulu dan kalau kita belajar sejarah maka kita insya Allah tidak akan mengulangi ya kesalahan-kesalahan orang dulu. Bahkan kita boleh melakukan semua yang dilakukan dilakukan oleh orang-orang tua dulu yang baik-baik guys ya Semoga Malaysia berada dalam rahmat Allah Terbaik Ustadz bagi kesedaran Salam di angin lalu Ambil pengajaran dari sejarah Jangan eh, sejarah kembali mengajar kita Betul Di situ bumi dipijak Di situ langit dijunjung Dok kira sape mung Oke okay. hmm, Saddam Hussein Muammar Gaddafi pun mati di tangan rakyat Taktik yang sama jika Sultan-Sultan Sumatera masih ada, Raja Melayu modern yang ada hari ini tiada peluang untuk naik tahta. Betul, Sultan Melaka yang terakhir ada hubungan keluarga rapat dengan Sultan Serdang dan Delhi. Raja di negara ini muncul dalam tahun 1800-an. Klaim tahta tanpa ikut adat kesatuan raja-raja yang ada di Sumatera dan Kalimantan ketika itu. Allahu Akbar. Ya betul sebenarnya Singapura bukan hak Malaysia atau tahan Melayu. Singapura telah diserahkan kepada British buat selamanya dalam satu perjanjian pada 2 Ogos 1824 atas kesilapan tamak dalam memperluas jajah dan manipulasi oleh British. Zaman ini zaman fitnah ketika banyak keluarga Sultan Melayu, Sumatera, Timur mulai dari Aceh sampai Kalimantan Barat dibunuh dengan kejam dan biadab oleh orang-orang komunis dan anti feodal. Oke okay guys, banyak sekali komentar-komentar di sini dan banyak juga anak-anak muda Malaysia yang sudah paham sejarah di sini guys ya. Masya Allah ya. Dan saya juga baru pertama kali tahu ini tentang penghapusan total raja-raja Melayu yang ada di Sumatera ya guys dan Kalimantan juga. Dan dimana disitu kayak wow kenapa mereka sampai kayak gitu gitu kan komunis-komunis dan juga orang-orang ya mungkin orang tempatan juga ya seperti itu di apa namanya ya di fitnah ataupun ditusuk-tusuk dari belakang agar supaya membenci raja akhirnya raja dibunuh seperti itu oleh rakyatnya sendiri Allahu Akbar Oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya buat teman-teman semua di Tazkira Ustadz ya dan juga